Үтігі молықтың күнді көрәтшілер жәрі бүгін бейген маңнайғы тылғыма нәхлегер кәлібет, маңна Юрий Петрович Байшов атынан спор сала арылдан үлелі қамсы тұрар, ол күрдік жатта кейі көрін соғыр мақтаяр салата, онта манна Виталий Никифоровтен культура кетігер бәр үрдік сетихіләқ, олың қоғыт, ол оғыда оларар оттан кені ә, бәті культура кетігер сыстыбытын тағынан өссі ә, бұ әтін қанын әтчергеме үліләр. Виталий Дуроба. Дуроба. Қай әшілдей бұғы? Жегін, кірі-кірілан. Кірі-кірілан. Жөттін, культура кетерілерін тағын манна кәлін шо байды жарықтынлар әпкенде. Отан жарықтан бұдын төхер болды? Раулын күнді күйек экранны көрер, күнді көрершілер. Бастан тұрынты бұл түгенінен тұханнан Бұл спорт комплекс пет Юрий Петрович Байшавадынан ол мәне ол бадақ. Юрий Петрович Байша бейгетті нәйелектен тастып өт эл ә, түмен депутата улхан халаячыбыт кинетто сүйрөн көтөн эккеретиен онотто оны теңе билинги бахалыкпыт руслан васильевич эме сүйрөн көрөн эккеретиен уна ол хааны үлүлэбит осколу директор миллион толевич эккеретиенер бумандык үддэ улахан урагай бэйэха тутадылар нонто бэйги нехилек жон аттан кинерге барга бахан макталдын билдиребит онотто бу залгытта мен уламтуга китигинче уан алталлаха көһөн келбитим оны тоол күн тоатаманна каркарларын чилдебит ол инне лагана чилдебет дүнді? Хоқ, темірден жартын аратта кетигинче он үч сылтан ағыла. он эки сылтан хагыла для себя хаябыдым жартынар болбудум онотто ким усалдан олар табарыстакын сипсе бигедден кенетто үксүн бу пауэрлифтинге көрүнгө үйрөппите көріңге онотто дейханады. корокка бияхы билигин бу бу көрүң осонун бу силовой көрүң фитнес да болдун бодибилдин де болдун кроссфит он хүддән күшкә хайдан турар. Анатта Аллах күшкә хайнар бикеһеннән белетеханада Александр Гренадеров э, кине булла анатта Москвадан кәлән бу бияха хәһәргәр э, бодибилдинг анатта кроссфит куддук күштә хөрәңнәр э, кине күшкә хайнада диханада. Билген анатта әдер чат үксә барта. Бәдин көрүнәр, хашайдынар анатта тәргәдле тас сәвәрәтен көрүнән кирәгәй кирәгәй булган көштә көштәлдер диханада. Анатта бихе ме дәребенә олар утен касып аппыт. Э, зал барта бир этергеде булчин карага хох ол буманда да штангалаутым ол тиен доксунга да штангалаутым хине бирнын табихи ол деревня олару тебекке бит эметте нехеленин чөл олого тутухабыт уну томанна э, кирен кихай әшилләбі теханада. Атын бұл анда аллара улахан э, сүйрер зал, улахан зал бар, инде ол волейбол күрәхте хилер болар, оны та республиканскай хастағаны футбол ген күрәхте хилер бұл бұттыра хүдді улахан бәйбер маны осы программа оңромын онын жартынамын яқын. Ты бүгін э, береме табылынан көддөрүөн бу залга кихи эт кан өттүн хадда бартын жарктырын деханада Бұл бу залбыт төһөдө маннык э, каратын каратын эхин тренажерная гаян күбдүгин мен манна э, хылай маннык тох полноценно кихи жаргылар дехана. Ото холор пауэрлифтердер ахалыктар неме көрүнүлөрдү? Онун кийин көрүнүлгөн Ата улахан уг улахан а тог баран нахыгын уна то витамин ин херим э, да витамин это хатча келген э, э, григорьевна культура ханялан кин директора мен это усрын халаячты клуб а жара Э, Ағая қоттан әтчілдейіні көрдірі қайын. Бұл бейі ұстанға э, ұт еқанан түгінші 979 сыллақ бұлыр бұстанға олимпийка бұла ұстанға 500 келерлі ұйықтақ төһі бармандық тұқыры көнөр аха Таблим ұлағына э, білдерім күрді көті пауэрлифтинға үс упражнение бар, ол ата жим лежа, сүрін приседание, она по этим становой тяга. билин то беги бу жимтан сагалыхпыт э, билинге тургунан та бу э, тимиддер бартан колба токко эти тураллар бартан колба токко та сүз сәттөн чекиле такса Ота бу осынан тохчен ханалахпын. Осынан э, эрки болана бәм ханам булады. Эрки бола осынан күчтәк булыкта. Кине өй ханада тне күчтәк булыкта, она эт ханатында күчтәк булан кине толыр кирдик. Эрки бола дигән ханалахпын. Оны то оғлар нук итемин деханада. Онотто хамы кихеха күйі берер бу штанга деген деген қолы Эти улахан э, профессиональный дана спортсменнер, эти UFC-ге де кеттер жоннор бары тахим бир. Бука бары штанганан жартналар. Бу штанга кихеха хүддәл бақ күйі берер, оларында э, бир өтінен лан көрдіққа хүддәқ э, травматизисіне травмалыны қоғып, тоқ хәрақтақ, онотто шүйдік күшке сүйрен, хылыян баран жартанар ұддық то кыратта халыйм була. Аха, кыра яһантан халыйбыт. Төблим бу пока биһеңге тидим. Яханада. А, чөһүрүннән таңгыны, таңгыны иҗәҗәр була инде. Ата, штанганан жартына мун, оны та, оны та ханам боланы бихи бу Хакабы Сирия Республика утер боллагана варкауттен көрүн хин хайда хатыр хайда нарат жаханада варкауттен то борсуйда та хабе яханан жартыны була окуддук турник онда Бурусия, онда такара караланы мекурахты хилер болаллар республика хинен. Оны таханан боллағына э, бихи группалақпыт э, бәйіні өрі тардыны де. Онна бұл жартынан бары киребит, оннан тонна ыяйы боллағына бихені контрольная подтягивание орын етавыт, максимальная. Турник еме... Оны то турник теніме хүрдәуші көрінге дұрубия хүрдәуін туғалақ, кейсі бұл Олар қаны хайдар оны то бән кені онан то бұл штанганнан оны бұл турнигинан э, чисто для себя жартына жары штангана баттах күрдік ол күрдік жа кемері тұту илин сыйға тұту да бастан мен ол тоқта киһи бәтеттен тултақ олра бәті қаддақ төһө хуның хуны бәтер қаддақ дуымнайна холобра хорохтор олох аллар хорохтор манны гылаллар текем қадда берем бидне ото бутчинга жейде мятым була кеңәттәкында а бутчинга жейте жеген атым магнаман то основном холобра максимальный максимальный Onu da hanım bu bu mana olana bihi bahlı kut bete varklan ol bu da horsam silişti. Kinette bete sporta getir uhun kemge uluska ülelevit kihi bolar sportu halay bir kihi bolar kende manna maska bastan ol pizurgunan kelem baran maha olok küşke Resuluka haynar bit kihine kini bir зал манатта бихи билин тоңур заседание мур Тохагана хагана улахан билинги курдук тренажердер доктор булайды ол хагана штанган аурутер бар икки штангалар тип о то тренажер именно били анал анал анал тренажердер хоктар була. анал тренажер хогата гынаман штангал бата икки штанга бар онда билинир бата онтон бу калам калан оддон оддон сүз хәтте өнере килер дубут <laughs> хадара тух кара хогус курдук Таманда мия разминка на ман холора бу. Приседание урал. Манда безопасно эти тухтах. Дай көрен жақ. Навыт. Манда рускуттан көрен ураллар холора. Урохым намысақ болан бу манда урал. Иддігі отта манда урал холора. Атахнан таби забыт медальне крастыбыт. Манда специальный помог синден хок холора. Онотто становой тягон работыр болдағана. Манда маттар баллар. Онытта манна залбы тереме оғылар әшілелі манна бередік тәпі қолылы баратын сағылы қомуя жақ тәпіттен. Бравла бар. Ота осынан любой залға білген қораққа кеден нағаннық тоқтары инвентардары бартын ота месетер ураларды. Бейхамет ол бравла бар. Все, вот там она мне еще дюгер размекла намара. упражнения. Это биллер упражнение было упражнение улана. Кияқыты хамай әтергерлі э, массыны оны күйі берер. Маннаты бұл кәлін атан бұтыңдар өлілер, сенім білелер. Онаты бұл үйәттін елінейін бұтыңа барыта жегінен білелер. Атарге алама. Мана аныстанавай ола қолабыра. Екі көріңінен олалар. Мен бұл қолабыра классикандан тарда тұрамын. Оны сумо дейм бар. Оры профессиональный лифтердір сумоннан тардалар. Сумон болана қолабыра. Олам мандығылан барандар. تفضل تفضل الله غير خمي يعني تكيم خدم من مثل من قلوبه كلاسيك نن لاتشو كلاسيك 빌렙기에 가이라 누가? 아하. 그거 하라젠 수형으로 코니. 안느 꾸탈라. Хамай драманы хап. Хамай холобра сүрүнен шүдүк. Ирехана да холобра. Шүдүк иддахана драмаламакын. Шүдүк күшкө хүрән, шүддер аз микалнан каз билди бүтүнгөн барды. Ошона улахандык драмаламакын. Анда куду оната хомоёгын гантелден хох. Оната биге тоқ барынан тұттап бұд қылыбыра бұра. Он гирелерінен қылыбыра или үлі қашайдық қылып қылыбыра бұра. ол тепшіке дей бақы бұл түбі төттәқтір бағылар. Манатты бігі тоқтақ бұд, э, Гревик, Илақ бұд, Никита ден, Алексеев бұд әкені, аны кара тік Кәлен, манна скола қара ұлдыр. Ғынан баран гире күріқті хетер кіттар. Саға алты онантан тағыста, оны чөл олығы тұтуғар, оны үрін бұл гирелері көті ғолыр қылы бу бисескетта хүббет өттә мехнек бар һин достаточно дәһним кулыр оны таһан анта ди бик кыра стаңгылак бит әмелиге бисеске ол аны зогунтай сүрбәгыс сүрбәгыс килә де Такара кара деген мен қашан не болып. Отайым бұларына бары ол, тоғы мен. Мен өн Ото баға хана бар. Баға хана бар, табиғи хе, бұйыл. Мана сколуыты әрме хана хаяшы келі. Николай Николаевич Егоров тен, мен табі әті үддәқ. Әдір сүмнәқ халаячы олайды. Мен иқпарты бағар. Мен иқпар бағарты. Үп қачы кылынна ана. Аяқ суға гантел ұлын сөп. Бәтін. Бәтін. Сәбе болдотто күннігір ашлар Виталий болғанаттан бәтін әйгетін сөбілән жарықтанар жарығы болар болады. білген бейі болғана культура әйгетігердікіне олтуғынан ашылар тура сүрүн культура ол манна культура жетигер үлі қамны хүджар, оныттан бороңға жүріпчіге мегіліләйтінде. Оныттан, оны тахынан кені ұстыллақ олан қоғыттар, бір самай кен тұттар, жоннорыттан биддестер ол күрдік кені, олан қоғығын, болар хайдах сыстыбыккыны ду эбетер кырыт дахаттан эйигин төрүппүттерин иппиттере тагайбыттара ду хайдах уде олон кону иссүракатта хөбүлән бу миене биттен э, таргата оттон жөңгө эте тыгна ханжагын Тоскула хаджан лахан нау культура тохта сыяна хох кехетим спортка до лахан тохта студентни студентни э, э, олон Хаға театры тыстар тыстаргы үйөрнер дебит. Аны Герасим Васильевтен. А биллер хаға херин, хаға театр арты хатта ыңранылан деп. олан қолады хайдак болу де. Олан қону қаяуыта э, сыгыр бұты жакканада, аны то тұқтар кепсирете. Олан кохоттар кепсирете, артисттар кепсирете. Аны тағынатты та кирен мен э, библиотека Пушкина киремен дерби. аған, олан қону аған. Э, Таттарын келем бар бұдым, онтан бұл ана ем гран пластинкатын бұл ерге пластиканы костан баран гави кулисап запиһин эһитинер бит уну хөбләбит. Уну хөбләбит монна теләр олонко. Олонко го холу монтон хагалан оны тәңгә олана ким Пушкин библиотекатер бикинигә әйтеп эспидим, гави кулисап бәте хөрү дигән көрсәт дигә таланды. Оны тәкене хөрү бит тә ул мен оптимистпин дебите кухан таланан тапны хохта болан халлахпына буддист калырым хем бир нарокка халыга дебите онтон аппете мен кеннебиттен хем бир э, эдер үч чатак сыйга дейбит эки нечөөлө оо тутууга сбордон жартынар болууга анан олон конөрө тутууга дейбит кандар агалорумун эттирик дыханабыт кандара мигин этте деп этим жигискен бутан ол ханааттан ол ханаага тире карен жараскада бу жик жарас эгеттен бу мандык меха сыгырылдыбыт эти тийик уддук же ханамын онун эте каям мен агалабытын олон кону кайы жаргырабы тирени да э, улук Жигинен олонқону ин улганның тирәгә әйдәндә. Хакпа. Олонқону билбәттә дим була. Оттон тем бир багар биле төрүттәргә ригин балдар. Ием ылдыр туер. Ием алгыстыр даганы, тойк тур даганы, рехет үдәх таланнах Валентина Павловна ди. Оны ағаң әмчетті? Ағам болағына Нұрут әмчетті, Виталий Михайловичті. Олин оттон ол кем бир әккә? Сақалы бар бұ. Сақалы түгін иңе хырттага жебатты бээра оннук оннук онтон онтон кемин келбитигер уктан же бул олонко ото олонко эн хүрүннөн каннык айымнылар толоргун астынагыны оноттон ордук биле үйрөтагын ду эбетер хороор кырытык бээн эбен хаван тупсаран ин берехен хөптү билинге тургунан боллаана ти Кидере түрген э, э, да тыл холор хорох Өрхан истилбета гын тылларын әлбәк булагай. Тара ахны булачы. Кидере Өрхан да дих кеп хорор кие каран калар. Үрәтә хатыгын кин килбәк булган калар. Ната карта хәнәне төй ханада. Уна тау Гаврил Колесов э, толар бу пластинкатын агам дискага хуллубутын бербите. Уна тау тоққа компьютерге телефонға холтаран үлүнәрсәһен. Ки истен үренер, көрөн үренер була оны толох ойдабетов мында көрген эми үйрөтөм була тох метод албах ол методтар бартын туганан үлени үйрөтө хатыбыт кутуя хамутнан да болар каракаратыкинин жеке хагарыябыт тахамы главное механек бор токтомоккан али токтоба токот дехин каракаратык үле бар ону аган биле эми бээте айылгаттан айдырылаах кии боланда үйрөтөн такаян халайын берер болду ийгин манмыкынны хонхоп ону эми кини кулубурундарын идея жанны Таған буланы хакылы дәтә тынах тохтах айгалах ке булды. Жоны үксін үксүн ул бача хал тохара әмтән келле дәрдах. Киһене әмтән көне хуга туруран әддах жоны махлалынлар яхнада. Мені уланы хулы мари тохус батын. Олон мен мен. Эн хастылар ини чаттар им баллар да олон кой гидигер. Баллар бурактан жан алты жан бисер бурактан кетти. Билин толон кону э, толуру хүддәнен тагыста эдер чаттар бага таксан әрәлләр, күч тахты үшүдүк толуру чаттар бар болан әрәлләр, э, олаттар да баллар, кегеттар да баллар, билин то эфергә э, конкуренция күчтәх. Ким үшүдүк үлдир, ким үшүдүк эфергәле кыһаллар исүрәттән хаҗир ул кине хаҗир бу. Инеке көнгә таксар. Аны олорун Әме ұлын қолула. Ата кірі олым кірі олым оны мұны тахара хаты айым сурудаған матыбыни. Ого хаджа маннык бөбедибер нар маннык утуйбат ата була кірі мен Маннык бөбедден олон қолан олон қоланын дуялар ата. Оны оға маннык алалар ебіз. бар. Айым сурудаған матыбынинің Атын кини кини э, келин билен колап болан кини хабахты гыллавдым болда. Аа, кини кини хабахты. Тулны гиддан деп атта. Бәдигени дә билбетнен. Этигер ханыгар иңере хат. булан ден билин олонко те күндүк. Олар бидди олар улхан билин чаттарга күндүк турар. Улхан 100 анатта күшке бихи ичаттар осынан күшке белемнебит онда тиен ата олон кыһыгар ким тәһе белемнәгән ким тәһе кыхтаган жүллүр сүбеннигер көддөрөбит жүллүр хүбәтә улар иббат галинис мен саная дигән кини буланы бит дойдлахпыт хифу ушуная билдер ки онда то аражыгын үлдир онда то жүллүр хүбәләр барлар олар көтө эхетнәр бит толорубут бията тох булла эти кетехилах тох бут конкурс бұтылады. Хамы улахан конкурс тек қана да хақайрер. Тодаққа не улахан бірис олон қоған нәрі тұрар. Урут масына тұрарды, гынан баран нар ағам хастақтарға тұрарды. Онтан білген ол 1 миллионы арар бұттар, хәтте сүйін болдағана улахан нөңі сүйін чаттарға. Атынамықтарға маңнық улаханнық оқ бағалақ, те? Жокен, жоқ, жокен. Усырын айымнеларын енді күрі қиын тәлебеттер бағалақты улаханнық. Тәғриларға ең бары ұлы гынан баран, бұл усырын айымнеге улаханнық ба эпостарга бытта онотон күүс тох күүс берер эйяха бу үлерге хамнырга бэм булалох культурага үтер эмелох оргуя хай үлелен сүйрагай хедер булан йотта ото күүс мехнех пар бу именно чолан зал берер бахлора кихи манна этергелы физически хилайер эре моральный ханянар кылора манда тохпар күннәгы ол түбіккүн ол кыраки халгалыңы бартымнан бузалга этергерле кайы келан хыньяна келан манната келен эрсилле марангын олох залтан ханга төрөбүт ки бултахан оны то киеха күчтә хананы спорт берер жарык ки жарттандан дагына бастан тон ханады күрер хүргөтө көтөгөлөр оны хыджынара жартына хажанган оргуда оргуда саалыгы жер булганда онны күдүк болду да биманны кындыкта пен اي منك هنا قهوه اه جركن هان ولا بخ تو تو كده جركه جرجر اه منا من راستنا جبدي جدا وانا هنا Осынан мен Оны та бут. Ханга Дмитрий Иванович бетерин Каз Каз бета Этин канын соқтоқта. Аха, сүрәк тәбәрен туғара жартын ихнада. Чоғына то чөл чөл чеген хиджаган, онна та хананды күштәк булар. Онта бәгә шөй була. Онна то билет ихпен марам колура. Ки бәтин дөрүбете бәтере кылындагына дөрүбете тусыр була. Колура дөрүбене хаддактак та хатчыга кыян лас бакын була. Онан то бәтер кылдың дияпен марам чатта госпордан жартанын. Чоғына то чөл чеген оны күштәк ханалаха жартын. Жә, мактал. Дәреге мақтаны қайын, ә, үшеу бай кәпсәнен еген, оны тоттоманнык өйді ханалақ ә, үтчаттар әлбі тұрдыңдар де, пағахына вискүр, оныттан әхеге күнді көрәчілер маннык бітәлін гипперіп күрдік, әр бәрттерін, ол оғыларын білер болақытынаттан ә, телеграмға кирен санағатын үлестен, мияға сұруын, отчоғынаттан бігі бағар әхеге пікгіро керін тиен ұстықпыт, онын күсіққа дере.